ඒගොල්ලෝ දන්න මේ රටේ අර්බුදයක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. මම කියන්නේ අපිට ඉල්ලුමට සැපීමට තෙල් දෙන්න බෑ රජයටවත්. අමතතුමත් අමතතුමත් අමාත්‍යාංශය අතහැරලා ගියා මේක කරගන්න බැරි හින්දා. ඒකට අපිට සතියකට සැරයක් ඉන්ධන පිරුම් වලට IOC එකෙන් තෙල් එකක් ආපුවාම මිනිස් ගම්මු අඳවුරු බැඳගෙන ඉන්නවා දවස් 7-8 උයාගෙන කාගෙන. එතකොට අපි අපි මේ මිනිස්සු හැමදාම රන්දුරින් ඉඳ මේ මිනිස්සු ගෝලියෙන් හදාගෙන ඒ තෙල් ටික කළමනාකරණය කරගෙන යනවා. ඒ අතර අත්‍යවශ්‍ය සේවා කියලා අපි ඒ පහසුකම සපයන්නත් ඕනේ. එතකොට පෝලිමෙන් පිට සංචාරක රැගත් වාහන 10ක් හෝ ස්වාමින් වහන්සේලා VIP කියාගෙන පිරිස පැමිණියොත් අපි ඒ ටික දුන්නොත් අපි පෝලිමේ මිනිස්සු තමයි අපිට එක අන්තිම උරණ වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මම නම් කවදාකවත් තෙල් නැත්තම් මගේ ජීප් එක කරා මම කොළඹ යන්නේ නැහැ. ඒතර ගයිඩ් මහත්තයා අපිට උදාහරණයක් කණ්ඩලමේ සුද්ධ නතර කරා නම් එතකොට මට කමිෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. එකමඩේෂන් හම්බ වෙනවා. එතුමාගේ වාහනේ ඒකට රෙන්ට් එකක් ගෙවනවා. ඒතර එතුමා දන්න ඕනේ මේ අරුබුදයක් රටේ තියෙනවා. එක්ක එතුමා කලින් දවසල පොලිමට ඇවිල්ලා මේකට සැලසුමක් හදා ගන්න ඕනේ. එක්ක එතුමායි නියෝජිතයෙක් ඇවිල්ලා සැලසුමක් හදා ගන්න ඕනේ. එක්ක කලින් දවසල ඇවිල්ලා මේ ෂෙඩ් හිමියන් එක්ක සුවදශීලීව කතා කරලා මල්ලි මෙහෙමයි කියන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව එකපාරට සුද්ධ අරගෙන ඇවිල්ලා අපිට පාට් එක දානවා අපි ඩොලර දෙනවා කියලා. ඉතින් මම අහනවා රජයෙන් එහෙම ඩොලර ගෙනාවනම් මේ රටයි මේ තරමටපත් උනේ. එහෙම සංජිත එනවනම් ඒතර එහෙම සෝදත්වයක් නැතුව එහෙම දීපුවාම අපි ගම්මුන්ට උත්තර දෙන්න බෑ. ඒතර පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය ඇවිල්ලා හැමදෙනාම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ෂෙඩ් දාලා තියෙන සංචාරක මණ්ඩලෙට නෙවෙයි ගම්මුන්ට. එතකොට අන්තිමට අපි අපි අපි අද අද අපේ අපේ ඉන්දර පිරිමු මොලේ අද ත්‍රිවිල් 350යි. බයික් 500ක් කාර් 125කට සැලසුම් කරලා මේ මිනිස්සුන්ට තෙල් ටික දෙන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඒ අතරින් වාහන 25ක් 30ක් ඇවිල්ලා ගහපුවාම අර පිටිපස්සේ ඉන්න මිනිස්සු ඇවිල්ලා මෙතන මරාගෙන රැයට පාර වහගෙන මගේ මයි මට තෙල් දුන්න ඇති කියලා මගෙත් එක්ක උරණ වෙනවා. එතකොට මේක මට විතරක් නෙවෙයි හැම ෂෙඩ් හිමියටම තියෙනවා. ඉතින් අපි කාරුණිකව අපි ගයිඩ් මහතුරු වේවා, මේ රටේ ප්‍රභූවරු වේවා, අපි සියලු දෙනා ඉල්ලන්නේ මේ වෙලාවේ අපිට උදව් කරන්න. එක්ක අපිත් තුල අපි එක්ක සෝදශීලී එක්ක කලින් දවසේ ඇවිල්ලා මේම ටූර් එකක අපි ඉන්නවා මොකද්ද කරන්නේ එහෙම නැතු එක්ක පාට කඩිකුල කඩාකට වාහන 25ක් විතර අරගෙන එනවා තාම මම දඹුල්ල ඉඳ වගකීමෙන් කියන්නේ හෝටල් වලින් එන සුද්ධ දාගෙන ඇවිල්ලා තෙල් ගහගෙන යනවා එතකොට අපි අයිය මෙතන අපි මේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳනම අපි මේ ව්‍යාපාරේ කරන්න ඕන ගම්මු තරහ කරගෙන බෑ අපිට හැමදාම පොලිසිය ආමි දාලා ෂෙඩ් එක ෂෙඩ් වල බලා ගන්න බෑ ඉතින් අපි මේ ජනතාවත් එක්ක මේ ව්‍යාපාරේ කරන්න ඕන එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙට සානුකම්පිතව අපිට උත්තරයක් නැහැ. අපිට 6600ක් ආවම අපි ඒක කළමනාකරණය කරලා අත්‍යවශ්‍ය සේවා කියලා පොලිසිය, පන්සල, හමුදාව, රෝහල හැමෝටම කළමනාකරණය කරලා තමයි මෙතන වැඩ ටික පටන් ගන්න. ඒකට අර විදිය ආපුවාම අපි අසරණයි. එම නිසාම අපි කියන්නේ ගයිඩ් මහතුන්ට කාර්ය කිල්ලනවා මේක ඔබලා සංචාරක මණ්ඩලයක් තියෙනවා අමාත්‍යාංශයක් තියෙනවා වැඩ පිළිවෙලක් හදාගෙන සැලසුමක් ඇතුළු අපේ සහයත් අරගෙන ඔබතුමාලාගේ සහයත් ඇතුළු ආවොත් අපිට මේක ලේසි. නැත්නම් සුද්ධ පෙන්නලා ගැටුම් කරලා ගිහිල්ලා අපිත් එක්ක අමනාප වෙලා රණ්ඩු සර්වල් කරලා ඉන්නම අපි තවත් අපහසුතාවටපත් වෙනවා. මේ කර්මාන්ත කර ගන්න බැරි වෙනවා. මගේ නම රුක්මන් පීරිස් IOC ඉන්දර පිරුමල මිරි. පොලිෂනේ අඩු වෙලා යම් කිසි පිළිවෙලකට දැන් තෙල් ප්‍රශ්නේ විසඳගෙන යනවා ටික ටික. අර මේක කෝටා එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරා නම් හොඳයි මේ බයිසිකල් වලට වීල් වලට. වල එකක් උඩ හයර් එකක් දුන්නා ජීවත් වෙන පොඩි පොඩි මිනිස්සුන්ට පොඩි පොඩි වාහනනේ. ඒක ඒක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගත්තා නම් ගොඩක් වටිනවා. හැමතුමාට පුළුවන් නම් ඒකත් කරලා දෙන්න රජයේ අපහසුතාවයට ලක් කරා. මෙතෙක් කාලයක් නොයෙක් නොයෙක් මේසු මැදිහත් වෙලා මේ ක්‍රම හොඳයි රජයේ යම්කිසි පිළිවෙලකට දැන් වැඩේ වෙනවා. අපිට තව ලීටර 5 10 කරලා බයිසිකල් වලට තව දෙකක් විතර දුන්නා සාමාන්‍ය විදිහට ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහ. සතියකට 10ක්. ඔව්. ඒ කියන්නේ බල ඔබතුමාලාට දුර හයර යන්න අමාරුයින්ද නේ? දුර අමාරුයි කියන්නේ යාපෝට් හයරයක් ඇතුළේ ගිහින් බෑ. යාපෝට් හයරයක් වගේ නේ. ඔබතුමා නම? නම. පාක් එක? කැටව.